Thank you. ulaştık Buna bugün alıstarğa bekim, bekin dün kucağına Kayra kelbek Suran bilsin Çıldap seni sürdüm elle Acı canım başkanı sen sürdün belle